Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм черепашки-ниндзя Рафаэль. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде в индивидуальной упаковочке. Такая вот у нас упаковочка. Давайте посмотрим, из чего стоит комплект. В нашем магазине несколько вариантов черепашек ниндзя. Мы рассмотрим одну из них сейчас. Здесь у нас визиточка интернет-магазина. И рассмотрим комплект. Значит, в комплект у нас входит оружие. Давайте можем распаковать, посмотреть оружие. Значит, здесь повязка на глаза уже входит в комплекте. Такая вот с прорезями для глаз. Красная повязочка так вот это выглядит. Меч. Посмотрите, он пластмассовый. Такой вот меч. И еще один дополнительный аксессуар вот такой. Тоже это все пластмассовое. Далее смотрим. В комплект у нас входят на ручки на пульсники такие. Посмотрите, вот красные. Они на резиночке тянутся и плюс еще они завязываются на ленточке. Вот их две штучки красного цвета. Далее в товар у нас входит кофточка. Вот такая вот салатовая кофточка с желтым пузиком. Кофточка, вот посмотрите, все аккуратно пошито. Материал такой довольно тянущийся, вот вы видите, он растягивается. Сзади кофточка у нас на пуговичке. Ее можно растягивать, здесь пуговичка. Кофточка тянется, поэтому по размерчику все у вас подойдет. Штанишки салатового цвета, э, яркие в цвет кофточки. Штаны на резинке тянутся тоже, можете посмотреть. Просто однотонные штаны, с обоих сторон они однотонные. И также еще у нас, как и на ручке, на ножке есть вот такие вот как бы наколеннички красного цвета. Сзади они также идут на резинки, тянутся и также завязываются на ленточку. Конечно же, в комплект у нас входит панцирь. Вот такой вот панцирь, посмотрите, мягкий, эмблемка. И панцирь у нас на липучке. То есть здесь все на липучках застегивается, все можете отстегивать и пристегивать так, как вам удобно. Липучки довольно длинные, и большие, поэтому вы сможете регулировать по ребенку. Вот весь костюмчик. Если вам понравился данный товар, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.